وين ترجع وين ترجع في تيم ها طيب لا يا طيب وش وش عندي هذا يشيل تكبر احتياطا البناية صح؟ أوكي. بس شوف 킬리야. راك ما فنشتوش هنا بلا ولا بلا في في في هاك فوت فوت فوت فوت فوت فوت عندي فوت فوت في هاك في هاك ياك في ال شيلهم شيل شيل شيل شيل شيل قدومي خليك محلك هذا هاك هذا